Oo, oh, babe. Nakadama. Siyempre yun Nasa gilid. Oh my God! It's August 1 and today is the day tulog ano pa ang mga bata. ma-vlog ko ang mangyayari today. Saan so, nakatawa ko? and today is Back in the Zone concert. Let's go. Nasaan ang mga aso? Puppy! Morning! Morning, Bobby! Morning. Breakfast is... This is my coffee. Kaping barak. Ang ginagawa mo? Scripted yun. <laughs> ah! Naglilinis po ng sapatos ng yung fake ko na Vans, 300 pesos only, tanawang bala. Ito lang nililinis ko. Ito pa, yung isa na ano siya. Sabi ni Jang Jang, i-vlog ko Ito Kasi ay hindi ko na magawa ng paraan, kakadiri oh. Babahagyan. Ay! Ay! Babahagyan pesos ko lang ko na isuot. Kita pala yung... Iba na ano, alawi. i-push ang kanilang pagbabadminton. Nagsombrero sila. push nyo yan! Ang hangin-hangin Eh. Okay, hapon na lang. Be, nagsombrero ka pa. Nakabaliktad naman. Mm, ungas. Okay, na hapon. Lumapit Diyos ko, walang mangyayari sa inyo. Hi guys! Hindi ko na na-share ang mga nangyari. Dapat ibo-vlog ko tong buong araw. On the way. On the way? All the way? All through. All throughout? Hindi, all the way to the concert. Pero, anda, um, ano bang nangyari? Kumain ng lunch, ganyan. Nanood kami ng movies. At 3 hours na lang. Exactly 3 hours. It's 4.34. Tapos, start na ng concert ng SB19. Sobrang excited na ako gusto ko sana umidlip, baka hindi ako magising. Ano mo yung ganun ka ba? <laughs> Tapos nakakaingit, nagbabasa ako ng tweets ngayon ng mga nasa fan meet, yung mga pre, kasi yung VVIP may fan meet sila kasama. Ewan ko, ba't di ako bumili nun? Siguro, hindi ko pa kaya maglabas ng ganong pera, 5K for, ano, fan meet. At, kasi parang via Zoom naman, kung yun ay tunay na makikitaan, ah, Diyos ko, pupunta ako dyan. <laughs> Magbabayad ako. So, ayun, waiting pa rin. At kanina pala, insert photo, bumili kami ng milk tea sa Milk Titos of Batangas. Dapat talaga, mamaya pa yon e eh, aalis na yung mga iba kong pamangkin. Uuwi na sila agad. Di sila makakanood ng concert. Kaya umorder na ako ng milk tea. At yon open na uli sila Milk Titos ang Batangas. Check it out. Meron na silang parang stall talaga. So, congratulations Well, See you maya-maya concert. 2.48, 2 hours and 48 minutes. Hindi ko na ito i-close. Baka na ako makapasok mamaya. Excited yarn? Mga adjusters, it's 10, 9 minutes na. At ready ng aming snacks at light steak na nakahabol pa ako na wala na daw nito. And may unang-unang light stick at ang aking kasama manood. Let's go! Timpla po tayo ng soju pero kakaunti na lang. <laughs> Soju Sprite. And 5 minutes na go! Excited ka na? Wala kang pangalan. We, nood ka nga na nood ng TikTok. Manananggal, manananggal, manananggal. What can you say, Jam Jam? Are you excited? Are you happy? Init. Lang may. Kamay pa. 3 minutes to go! 10, 9, eh pala 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Oh my God! Oh my God! Ito na! Start na! Ano yan? Bakit parang nakakatakot? Horror? Bibidyo din naman siya eh. Hindi, online. Back in the zone, let's go! SB19! Before mo <laughs> na mga commercial muna. Go, Jocelyn! Gusto po ni Papa ipalipat ang TV? Manood <laughs> siya ng volleyball? Volleyball? Volleyball. Mak ano tayo? Makapiray. Wa, wa, wa, wa, wa! Favorite ko tong Dunkin commercial. Dunkin ang dala! O, oh, kapera. Kami ng popcorn. Mapa band, band version. Dahil ikaw, ikaw Ken! Sa tuwing ako'y May kulot eh. Si commercial, sundin ang puso. Have a bed, Pepsi love, go all out, go all out. Walang pipigil sa akin Everybody Pepsi love Nagrereklamo po si Jang Jang Maubos na daw ang pagkain Ang tagal magsimula Kalahati na ang popcorn Gusto rin to ng popcorn Chak chak Ubus na po ang popcorn Di pa nagsisimula Game na ba? Game na ba? Ha ha ha Matagal eh Ito na to, ito na sabi ni Jang Jang, i-chat ko na daw SB19. Chinat ko na si Ken. Start na daw. Chat! Front act 1. Woo! Nakakita ko na Oo pa. <laughs> Joke lang. <laughs> Hindi. Hindi pa napapakilala si Papa. Saan? Sa SB19? Hindi sa vlog. Eh, kasi may vlog si Papa yung pinrank. <laughs> Sabi ni Papa, nakikita ka ba? Nakikita nila ako pa. Woo! Two! Opa, like, One! Let's go! may tato. Si Ken. Hindi eh, sa kamay. So, ang watawat. Watawat din. Ano nila? Watawat din. Ano? Wala pa. Favorite mong tilaluha? May memory ka ba? Video ka na video. Wala kang memory. ano nga ba? Stel. Ang pugin ni Stel. Girls. Ngayon lang ulit nakapag-perform sa ganitong kalaking stage. Pogi naman yan. Nare-release go up ng mga time Kasi Para sa damit si Ken at si ano, si Jack. Nagkaroon ako ng Second snack. Ano Pero yun nga, di ba? After ng downtown na Go up down, B. Up. Let's go! Ipipikit aking mata ning, ning. let's go Girl, I'm dying Yan lang po, bawal i-record Get so sad Tanggalin mo yung papel Ako'y laging nandiri I love ghosts. Love ghosts. Lord, saya. Performance, go ja. niya, grabe. Ay, Bisaya. Grabe! Kitat yan. Wala na, ang dami na niya ma... Diyos ko po, Kaken Susan. naman ng girl. Hindi naman worth it ang mga... Wala, may istorya ko. Mazinga! <laughs> He! Nyo gasolina! Ba't lumama? We? Magkamaingay po lang ang kasi. <laughs> ika ako. O oh, sigurado, babangon tayo. ko binubuo pala to. Last song na. Uh, let's go, SLMC. Yeah. Ang cute! Wait, taka. Natatawa ko. Bakit Kuy, nagpapasalam. Be, watak pa si Kenza. Nga nagpapasalam. Bay, nagpapabay. He! Ang cute ng sayaw! Parang ito yung pinaka-memorize nilang sayaw. saan? Ano, hotdog. Oh. Ah, anak nakita ko sa TV. Baka makita tayo sa likod. Uy, nagpapasalamat. Kasi dyan, dyan, nakita ka na doon sa gilid. We. Amo. Wait lang, abang. Shit, be. Oh my God. Nakakakit sa sigang. Oo, oh, be. Nakita mo. nakita gilid. Sa gilid. Oh my God! <laughs> Nakita ko doon, Hindi ko nakita alam. Totoo ba? Oo, si Jang Jang. Si Jang lang lang nakita? Oo, kasi no, Hindi na sa concert ka na. Promise? Hindi, Ayan, tignan mo, tignan mo. Dalawa kami ni Jang Jang. Nasa? Nasaan? Wala, wala, wala. Aww. As in? Oo, si Jang Jang. Thank you, ba? Thank you, SB19. That's all. Thank you. ano na, in person. Pala tapos! May pa-extra sila. Thank you guys. Wow. Paano ko may iiyak sa kanila? Pagod ako, nahagard ako. Thank you. Bye! Eme.